Hallo zusammen, ich bin Elnita Isenay, mache hier im Psychiatriezentrum Münzingen die Lehre als Kauffrau. Ich bin im ersten Lehrjahr und ich zeige euch heute meine Tätigkeiten. Kommt mit! In meiner Lehre hier bin ich als erstes am Anfang. Dann komme ich auf ins Human Resource, dann ins Leistungs- und Fakturierungsmanagement und noch am Schluss in die Buchhaltung. In diesen Abteilungen tue ich zum Beispiel das Telefon abnehmen, Patienten und Mitarbeiter empfangen oder Verträge erfassen und bearbeiten und im Rechnungswesen helfen. Speziell an der Psychiatriezentrum Münzingen ist, dass wir physische Arbeiten haben und durch das Wechseln der Abteilungen ist es nie langweilig bei uns. Was auch noch sehr gut bei uns ist, ist, dass du als Lehrling durch anspruchsvolle Arbeiten sehr gefördert wirst. Was du mitbringen sollst für die Lehrstelle ist Kontaktfreundlichkeit, grundlegende Computerkenntnisse, offen sein für etwas Neues, einen guten Umgang haben mit Patienten und Mitarbeitern. zusammen, ich hoffe, euch hat nie Alltag gefallen. Falls ja, dann bewerben euch doch bei uns. Tschüss zusammen!